की भगवान है जिज्ञासा माती शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप धारण करके अवतार बहुत माता पिता को हुए और पवन देव के भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी संदेश दिया इस कारण दुर्लभ भुजाओं वाले रूप को त्याग कर साधारण मनुष्य का रूप धारण करें ये भगवान विष्णु ने तुरंत ऐसा ही किया तुरंत ये देखकर माता पिता आश्चर्यचकित हो गए इसे उन्हें अपना ब्रह्म माना इसके बाद वो समग्र नगरी में निवासी अन्य प्रकार से मंगलाचार करने लगे और कारण माता की स्थिति सुमित विष्णु यंश को चलू रूप दिखाकर दर्शन देकर छोटे से बालक में चले गए ऐसे करके भगवान कल्याणी तो है और सबको उद्धार करने वाले पापों से मुक्त करते हैं अगर हम कई अभी जब तक करें तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं पाप कम हो जाते हैं बोलो कल की भगवान की